slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway guys Assalamualaikum udah nyampe di kedai mie Hitam lagi udah lama nih. ya hari Sabtu masih banyak yang aktivitas hari Sabtu soalnya buat mengganti pas waktu Imlek kemarin hope that's why I say Fake it till you make it A eh? And if you play that game, then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst thoughts saying, turn them to a game Take the best thoughts saying, put them on display On repeat in your brain, till you're feeling no more pain uh. Never slow yourself down, you can do some more Push past all the pain and you'll find a door Open it up and finally nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me to your hands a plan Your own hands can land your own brand And damn, I feel like no one takes accountability They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours It takes to get some power, don't be f***ing sour ah, Alhamdulillah, ya, ya Allah baru kesini lagi Ya Allah, ah, nyainan gelis ya teh Matur nuhun pisan, Nyai. Sayangku ya Allah. Nuhun Nyai. Ya Allah, menikmati berkah, oh, lancar rezekinya, sukses terima kasih, jangan bosan ya. Iya. Matur nuhun. Bu, kamu tak di sini ya ini mah bawaan HP-nya bukan oh, sudah nama aku juga malu pakai HP siapa tuh meni meni bodas-bodas please iyalah iyalah marah rada iyalah hmm, aduh pingsan mau video hmm. ini video ini ini video iya videonya mohon ya Iya, sama iya, iya, pokoknya kita terus pokoknya jangan lupa semuanya pada mampir di kedai ini terus ini kenapa ini teh HP ya Allah Gusti ini ya Fitrita kalau lagi itu tengah bodor hmm ya Allah pengen dikirim satenya nanti lah nyoba aku tanya ke CC aku ya gimana cara transfer eh kenapa nggak suruh CC aku yang transfer ya <laughs> Uh, mantap dia mah lagi masak tuh timasnya eh hmm, di sini juga ada banyak ya pientang bisa dibungkus COD seluruh Taiwan tapi sekarang sistemnya tuh harus transfer dulu guys kalau masih bisa COD pengen banget aduh kirimin ke Cilung sekarang nggak bisa ya iya yakin aku kangen satenya bakso guyur tapi si tete aku nggak punya ATM sini hmm ini teh jengkol uh, pete terus apa ini keraca tutut tuh <laughs> oh, guys yang liburannya hari ini kebetulan kebanyakan masih pada kerja karena mengganti pas konien kan itu e, liburnya cukup lama 10 harian jadi hari ini banyak yang kerja insya Allah besok mah rame hmm duh ya teh mending genah pisan jadi kayak di kampung halaman gitu loh ngaliwet aku udah lama di daerah Sunda 9 tahun tapi nggak bisa bahasa Sundanya oh, iya tuh guys mantapnya nggak punya ATM sini bingung <laughs> ikan. Terus pokoknya lengkap guys. Kalian bisa bungkus, bisa makan di sini, bisa juga dikirim ya. Saudara area Taichung dan sekitarnya. Oke, kasih. Mau kenalan juga sama ownernya tuh lagi sibuk, tapi si tetehnya lagi sibuk.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 it my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up Build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up Build what I want to make Oh, yang kenalan no, sama ownernya Aduh, udah gelas ya teh Nyanyian <laughs> Eh, gelis tau Jangan lupa mampir ya yeah yang libur di Taichung mampir ya mampir nanti aku dikasih deskripsinya makasih loh Beb iya kan kalau salah kayak gitu kita dua dua kali bayar kok Beb iya nggak ini ya nggak di apa namanya kayak ditanggung lah kayak ongkos balik kayak gitu iya. sekali lagi makasih banyak iya, ya nuhun ya juga sama-sama ya saling dukung lah ya Get after it, get out your head and fucking capture it You got one life to master it Don't give up on your future We all start losers We're all late bloomers Gotta struggle through the sewer what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up Build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up Build what I want to make Yeah, I'ma do it my way.